Вот так было? Сереж, сюда? Да. Вот так не будет пока. Спасибо. дам тебе колбок. М-м-м, да. М-м-м. А тебя не намазан троечка? Давай я с тобой поделюсь. Я, я намажу я шоколадный пастой. Давай я половинку, я своего дам, я не буду целый. Зачем ты кашу плюешь на пол? Троица. Троица. Зачем ты кашу плюешь на пол? Нет, ты ешь кашу. Сейчас я еще. Хулиганка. Да. когда она сама найдет. Будешь бутерброд? Ням, ням. Шоколадная паста, моя любимая. Я хотела шоколадную пасту с кашей с мясом и потом... Вы виноградиком не можете? Зачем об себя вытираешь? Полотенце возьму, как Странно, а почему в виноградике там нет косточек? Бывает белый виноград без косточек. А это белые? Да. Нет, это зеленые. Ну, он зеленый, но он называется белый. Есть белое вино. Да, делают. Дай! Из белого винограда. Да. А из синего делают? Из синего, да, ладно, делают красный. Мама, из... Э, мама, из синего винограда что? Есть только иногда нет. Так, нет, нет, нет, на меня не лезь, я завтракаю. Нет. Нет. Мама, мама, я сюда пойду. Можно, можно. Что ты хочешь? Ну что ты хочешь? Налей тебе молочко. Мама сказала, что можно. Давай тебе молочко налью. И еще один. два мультика смешать про молоко? Нет. Первое это как Крош не хочет пить молоко, да? Ты думаешь, что оно плохое, да? Иди только. И потом, потом оно ему нравится, но он хочет разрывать, признаваться, потому что он морковку. На морковь, да? Открыть? Нет, Сережка, бежи все себе, троица. Ну, тебе все бьет. Как в сказке она. Там Маша Медведь говорили. Маша на страшилке называется. Какашки? Ну, не ешь. Ешь другой его. Хочешь такой? Ванильный хочешь такой? На, попробуй. Ванильный шоколадный куда сюда, сюда, сюда. Одному мальчику, да? Ничего нам не хотел есть. Э, Ты можешь не сажать. Нет, он не привыкал, когда, когда был дома. было. Да, да, да, да. Троица, троица, троица, скажи, молоко. Мама. Мама. А вы что троица умеет да, Да, да. Вы знаете, что троица говорить букву М? Троица, скажи, М. М. М. Да, видим, видим. Расскажи у. Ну, у. У. Мама. Ну как плевать, уже виноград она плюет. Не надо нож. Нож. Блядь. Мама. Все. Я взяла ножницы. Так. Ну, а, ладно, оставь я еще пару. Нет. А ты умеешь говорить букву Х? последний, даю номер. Если ты его кинешь, я тебя больше не буду. А. Наелась, господи, она любит поебнула. Да ну все, перестань хулиганить. Если ты поела, это не значит, что нужно начинать хулиганить. Да, да не значит. <laughs> Ну хватит, я хочу позавтракать. Просто скажи молоко. сложная буква. И. Пригодится ножик. Я возьму... Э, так, все, кто смешал кашу с э, а. чем бы то ни было, должен ее полностью съесть. Понял. А кто не смешал кашу с чем бы то ни было, он не должен съесть? А? А? А, а кто не смешал, может не съедать. А кто смешал? Должен съесть. А я смешала! И кот смешал! И тролль мешала. Тройцу не смешивала. Не смешала. бутерброд доедать? Или поделишься? Поделюсь. С Каспием поделюсь. А со мной? Ладно, с тобой поделюсь. Ой, Поросенка. Поросенок. У поросенка в Смотри, троица, кто вокруг тебя летает. Смотри, муха. Смотри, смотри, смотри, смотри, в кашу сейчас залетит. Вот вот на Каспара сейчас села. Нет, вот она. Там не тело. Где? Вот. Вот скотина. Вот еще одна. Покакала, наверное, на бутерброд. Когда не ешь его. Я не буду с этой стороны есть. Выброшишь. А Дюка не насела здесь э, прямо, где ты сейчас кусила. Нет, она здесь насрала. А-а-а. ты думаешь? Ну, я не знаю вообще, как они рожают детей. Просто скажи. На, на, их я... На, на, на, я жила, они сейчас выросли, и все, Ты же видела, как рожают детей? Ты видела, как я рожала? Да. Ну, я, ну, я, ну, я не видела, как я рожаю. Да. Через писку. Нет. А мух из чего рожают? Получи, там, я видел вот такую вот, вот такие вот детей, вот их пусть рожали. Вот такие вот две картки. Я вот такие. Би-ба, би-би, би-би, би-би, би-би. 妈。